avevo tenuto sono dato dei quando piove lo interrompo perché il suo potrebbe attrarre quindi sono bloccato hello. I, lift my way. Oh yeah. Obrigado, alle percussioni e eh, alla chitarra. Questo che sentite granitico qua dietro, ombretelle intonate al chitarrista alla sua destra, Matteo al basso. Ah. per l'ultimissimo acquisto del, del gruppo il grande Tommy dietro di me il martello del gruppo il martello pneumatico del gruppo Giorgio One Drop alla Margherita i cori alla voce. In realtà sono in due però. Quindi ringraziamo di nuovo Tony. Grazie Tony. Grazie infinite. Io ho provato a cantare, ho provato a suonare le percussioni, speriamo che sia piaciuto. che non lo vedevo? Con davanti a sé una bandiera che ricorda molto quello che noi stiamo tentando di fare ormai da un po' di tempo grazie al pubblico che ci è venuto a sentire, agli amici, ai non amici, ai conoscenti, a chi ha risposto alle chiamate. Grazie che siete tornati anche voi a parlare. Un saluto e grazie ancora. Buona Babylon! you.